sê nou maar jy en ek sit op 'n dag by die Areopagus. Daar waar Paulus in Handelinge 17 in Athene gepreek het. En jy sit en luister en jy hoor die volgende. Weet jy jy moet ophou om jou te bekommer oor alles. Maak jou lewe rustig. Moet jy nie ontstel oor alles wat verkeerd loop nie. Daar is 'n groot plan Die voorsienigheid het gesorg dat alles sal uitwerk soos wat dit moet. Alles sal aan een skakel. Daar is 'n groter plan, 'n groter prentjie. Jy hoef dit nie nou te verstaan nie. Gaan jy net rustig aan met jou lewe. Doen wat goed is en moet jou kop nie breek oor al die groot dinge nie. Alles sal uitwerk soos wat dit moet. Die die logos, die woord, die groot beheer van die heelal sal sorg dat dit gebeur. Wat sal jy maak as jy dit gehoor het? As jy daar by die Areopagus na Athene gesit het en presies gehoor het hierdie geleerde vertel. Toe maar daar is 'n groter prentjie. Alles skakel aan een. Die voorsienigheid, die logos sal sorg. Stem jy saam? Wel, dan is jy waarskynlik 'n stoïsyn. Dan glo jy waarskynlik aan die voorsienigheid En ek dink uh, jy moenie te sleg voel as jy saamstem nie, want Paulus het juis met die stoïsyne arm gedruk en met hulle begin praat. Die stoïsynse filosofie was die grootste filosofie vir baie duisend jaar. Vanaf die 4de, 3de eeu voor Christus, toe Zeno, die een groot filosoof op die toneel verskyn het, tot lank in die Christelike era in, het dit die hooflyn van denke gewees. Hulle was die die filosowe van die dag. Almal wou hoor hoe die hoe die stoïsyne dink. En hulle het jou geleer om saam met die groot vloei van die lewe te gaan. Want alles is in 'n sekere sin gepredestineer. Alles werk op oorsaak en gevolg. Die logos is hierdie onpersoonlike mag of party stoïsyne het wel ook in die god Zeus geglo. Zeus is hierdie mag wat alles beheer en orkestreer. Alles gebeur soos wat dit moet gebeur. Gaan wonder nie dat baie mense duisende Christene inkluis en dalk jy ook vandag nog sê alles gebeur met 'n rede. Toe maar ons sal later verstaan. As jou streepie getrek is, as hy getrek, daar's 'n doel met alles. Keiser Rasera. Um ehm, uh, eh, everything will work out for the best. Daar's 'n rede vir alles. En so kan ek aangaan. Die mantras, die spreuke van min of meer alle mense. En dit kom van noodlotdenke af. Um ons gaan vir mekaar vandag sê en ook nog by 'n volgende Bybelskool, God is nie die noodlot God nie. En tog dink baie Christene so. Ek het agtergekom oor die afgelope klompie jare, eintlik al vandat ek 'n jong ouetjie is, worstel ek uh met God se wil en met sy planne. En het ek agtergekom een van die skokkendste dinge wat ek kan sê is die volgende: God het nie 'n plan vir jou lewe nie. Baie mense sit regop, sê ek het so groot geword of dis nie waar dat as jou streepie getrek is, is hy getrek nie dit laat party Christene baie kwaad word. Ek kry baie briewe daaroor. Ehm um, en dalk skok dit jou ook vandag. Maar kan ek teruggaan na ons uitgangspunt wat ons ook in ons vorige Bybelskool vir mekaar gesê het. Ons gebruik die Bybel. Ons lê nie die Bybel in nie, ons lê dit uit. Ons gryp nie tekste lukraak en maak 'n nuwe teks, 'n stukkie Daniël, 'n stukkie Jeremia, 'n stukkie Paulus, 'n stukkie wat ook al, en ons druk dit in 'n nuwe teksie in en sê dis wat God sê nie. Ons werk deur die Bybel, ons werk deur Bybelboeke. En ek het groot geword en jy ook dalk met hierdie populêre spreuke. Ag, alles gebeur met 'n rede. Wat moet gebeur sal gebeur. Alles sal uitwerk. Jy verstaan nie nou nie, maar toe maar jy sal later verstaan. Sê wie? Al hierdie soort uitsprake werk amper soos wat die stoïsyne gewerk het. Die stoïsynse filosofie waarmee Paulus gekonfronteer is, en al die ander Bybelskrywers van die Nuwe Testament omdat dit so populêr was, omdat dit oral geleer is, omdat almal dit aangehang het amper of baie mense ten minste. En ons sal by 'n volgende keer kyk, dit was ook nog deel van Griekse en Romeinse godsdiens dat die noodlot alles beheer. Dink ons God werk ook met die noodlot. En het baie van die taal van die Grieke en die Romeine in ons wêreld ingekom. Trouwens, die meeste ou kerkvaders tot by die reformatie het eerste die Grieke en die Romeine gelees, selfs Luther en Calvin. En het dikwels daai denkmodelle gebruik en dit net so op die Bybel toegepas. Sê nou God uh, uh se voorsienigheid. God weet mos alles, dan kan hy mos gekeer het. Um God is alwetend, al alomteenwoordig, alwys. Ja, jy kan dit sê, maar deur die Bybel moet jy dit sê. Jy moet leer om uit die Bybel uit te dink. En ek het agtergekom vir te lank het die kerk vir my vrae gevra wat nie uit die Bybel kom nie, maar uit die omstandighede en wat eintlik gevorm is in die Grieks-Romeinse wêreld deur die stoïsyne en die godsdienste en die filosowe. En vrae soos as God almagtig is, kan hy dit dat of dat doen? Weet God alles? Beplan hy alles? Beplan hy mense se sterfdatums? Hoekom dink jy is hierdie vrae eintlik afwesig in die Bybel? Ek hoop jy gaan sê dis 'n goeie vraag. Hoekom is die vraag soos uh, weet God alles, beplan hy alles, het hy my sterfdatum vooruit bepaal? Hoekom is daar bitter min tekste wat selfs daarna verwys in die Bybel? Ja, ek weet as jy die Bybel goed ken, Job 14 verwys na na my sterfdatum en Daniël 12 vers 1 verwys na die boek van die lewe. Ons sal nog terugkom daarbey. Maar dis nie asof die Bybel elke kort kort sê Um, alles is vooruit bepaal, alles is precies beplan. God het een blauwdruk wat uitspeel nie. Want dan is jy eindelijk een stoïcijn. Of nog erger, dan hang jy dalk um, uh, Griekse mythologie aan, soos uh, die goede wat ek later saam met jou nog sal bespreek, die Keres en die Moirai en die godin Fortuna wat die noodlot beheer het. En Zeus wat al die toukies getrek het. God is die God van verhoudings. God is nie die God van noodlot nie. En en en en dit is juis Paulus se antwoord op 'n teologie van alles is vooruit bepaal, alles is georkestreer. Ek onthou dat in die vroeë kerk het 'n klomp van die Christendenkers in die 2de, 3de eeu, selfs 4de eeu met die stoïsynse filosowe begin koppe stamp die ou groot kerkvader uh, wat hier in die middel van die 3de eeu dood is, Origenes, skryf uh, in 'n filosofiese gesprek wat hy met Celsus het, 'n baie beroemde stoïsynse filosoof. Vertel hy vir Celsus in hoofstuk 2 van sy boek Contra Celsus of teen Celsus. Vertel Origenes vir hom dat as dit waar is dat alles vooruit geprogrammeer is. Hy sê kom ons vat die voorbeeld van 'n dokter. As dit sou waar is dat alles werk op oorsaak en gevolg, alles in jou lewe is vooruit bepaal. Dan beteken dit as jy siek is en jy gaan na die dokter toe en die dokter maak jou gesond, dan is alles die resultaat van die noodlot. Dan het die noodlot dit in elk geval georkestreer. Tweedens, as dit deur die noodlot georkestreer is dat jy nie sal gesond word nie en jy gaan na die dokter toe, sal die medisyne ook nie help nie want dit is so georkestreer. Dus kom uh, eh, Origenus dan tot die conclusie, sê hy vir die filosoof. As alles vooruit bepaal is, soos wat jylle klomp filosoof sê, dan maak het nie saak of jy na die dokter toe gaan of nie. Want as jy gaan en jy word gezond, is het in elk geval so bepaal. En as jy gaan en jy word nie gezond nie, dan is het in elk geval ook so vooruit bepaal. So moet nie bekommer nie, moet nie na die dokter toe gaan nie. <laughs> Dis Origenus' conclusie. Want het is baie ingewikkeld toe die filosoof gedink het ek lees juis hoe um, hoe uh, Cicero, een van jou groot Romeinse geleerdes, een van die stoïsyne almal, wat ook sê nee, dis nie net hierdie ding nie, sê nou maar my siekte wat dan nou sogenaamd gepredestineer is of die hijack in die antieke wêreld nie, maar alles moes rondom dit ook gepredestineer gewees het. Daar is geen onveroorsaakte veroorsaak in die groter plan nie. Noodlot. Maklik om te sê alles gebeur met 'n rede. Daar's 'n doel met alles. Maar jy moet baie mooi hoor as jy dit glo en sê. Jy is maklik eerder 'n stoïsyn of jy is eerder 'n aanhanger van Grieks-Romeinse godsdiens as jy dit sê as 'n volgeling van Christus. Want God is verseker nie besig met 'n blou druk. God het verseker nêrens in die Bybel hierdie blou druk plan en nou is dit onveranderlik nie dan kan jy maar bid tot jy blou is want as dit waar is dat God sy planne kant en klaar in sement en konkreet gegooi het nog voor hy die wêreld gemaak het dan is ek en jy maar net die produk wat nou afspeel dan is alles vooruit bepaal in sement dan kan jy maar bid dit sal nie help nie dan is origines reg of jy bid en of jy nie bid nie dis dieselfde God is nie so nie wat is die verskil tussen God en die Grieks-Romeinse gode. O, hy lewe en hulle is dood, verseker, hy's die ware God. Maar wat het gemaak dat die vroeë kerk 'n boodskap gehad het en dat die Israeliete 'n boodskap gehad het van 'n lewende God wat mense nie in sementblokke gooi nie. Wat nie 'n bloudruk het nie, maar kan ek dit eerder noem 'n wedstrydplan. Want ek weet hoe gaan die meeste mense reageer op wat ek nou sê. O, jy sê God het nie 'n plan vir my lewe nie. Nee, nee, nee, God het 'n plan. En jy moet met jou lewe daarbey inval. God het nie 'n plan vir my lewe nie. Hy wil sy plan deur my lewe uitvoer. Het jy die verskil gehoor? God wil sy plan deur my lewe uitvoer. Hy het 'n plan om deur my lewe sy plan te laat werk. Maar sy plan is eerder 'n wedstrydplan. En ons almal weet hoe werk 'n goeie wedstrydplan. 'n Goeie wedstrydplan is dat jy op jou voete moet dink. Hm. Ek weet nie of ek mag vertel nie, maar ek gaan. Een van my vriende het lank vir eh, Noordrasval rugby gespeel, ou Gipinel. En hy het baie lank saam met Naas Botha gespeel. En hy het my vertel oom buurman van Seil het vir hulle gesê: "Manne, julle luister na Naas en Naas gaan die spel opsom." En dan sal Gipie my vertel, dan sal Naas so 'n paar balle skop en as die hele agter dit goed vat, dan sê Naas: "Kom ons verander ons wedstrydpatroon. Kom ons vat die vleuels." Maar Naas kon 'n spel lees. En ek dink enige mens wat wys is, pas jou plan aan by omstandighede en omstandighede by jou plan. En ek leer van God, heel eerste, dat God die God van verhoudings is. God se plan het 'n naam, Jesus Christus. Ons het dit verlede keer vir mekaar gelees uit um, Johannes 6 waar Jesus in vers 38 sê ek het nie gekom om my wil te doen nie maar die wil van my Vader en dit is sy wil dat hy vir elkeen wat glo die ewige lewe gee. Dis God se plan. Dis sy primêre plan. En nou is hierdie plan verhoudingsmatig. Ons gaan by ons volgende Bybelskool sien, maar kan ek dit nou al vooruitloop dat God se plan verhoudingsmatig is. Hy het net aan mense, jy moet mooi hoor, as jy dit verkeerd verstaan, die reg tot keuses gegee. O, alles is amper gepredestineer. God het as te ware mikroskyfies en alles ingesit behalwe in die mens, want dis wat 'n mikroskyfie is. Hierdie selfoon van my en jou nou hardloop op 'n mikroskyfie. Hy's gepreprogrammeer. Ek kan my selfoon preprogrammeer om elke aand vir my te sê, "Stefan, jy is oulik." En elke oggend as ek wakker word, "Stefan, jy is oulik." Gaan ek dit glo? Nee, hy's geprogrammeer om dit te sê. Het God jou en my gepreprogrammeer met 'n ingeplante skyfie wat sê, op 13 Junie 3 uur die middag gaan jy tot bekering kom en 56 jaar later op die 20ste April um, gaan jy doodgaan teen 3 uur die middag? Nee. Tensy jy tensy jy in Grieks-Romeinse mitologie glo, tensy jy glo in Zeus met sy godinne wat as jou streepie getrek is as as Lachesis na Tropos die godinne uh jou streepie getrek het en jou afgesny het, as jy dit glo. Maar die God van die Bybel sê ek het 'n plan om die wêreld te red deur Christus. En ek wil hê jy moet deel word van my plan deur jou lewe. Mag gee aan jou die reg tot keuses. Net mense het keuses. Alles anders in die skepping is gepreprogrammeer. Diere is diere, plante is plante. Ehm um, 'n struik kan nie met eens in 'n boom verander nie. 'n Hond kan nie met eens in 'n slang verander nie. Hulle is gepreprogrammeer soos hulle is. Maar mense, het die reg tot keuse. Onthou jy vir Adam en Eva? En dit is wat liefde is. Liefde is ek programmeer jou nie om my lief te hê nie, ek gee jou die keuse. Adam. En dis 'n baie billike keuse. So biljoen teen een. Jy kan al die bome eet in die heelal in die wêreld. Net een boom. Net een boom. En dan kies Adam verkeerd. Maar dis God. God gee keuse. God die misterieuse groot plan is 'n plan wat nou in Christus waar word waarby jy en ek inskakel. Nie noodlot nie, maar die goeie God en Paulus ken die noodlot ouens. Romeine 5 wil ek jou 'n bietjie uitnooi om iets saam met my vandag van God nie te leer ken. Want ons vraag in hierdie Bybelskoolreeks is God, sy planne, sy wil, is dit noodlot? Is ons uitgelewer? Moet gebeur wat gebeur? Aan die ander kant is God wispelturig? Nee. Nee, God is die God van verhoudings. Hy is met sy wêreld op pad. Romeine 5. En dis die groot ding. O Paulus sê daar is een groot mag wat mense gevang hou. Maar dis nie die noodlot soos die stoïsyne sê alles is maar soos dit is nie. Paulus weet dit is die sonde. Hy skrywe hoe die sonde mense gevang hou in die Romeine brief. Romeine 1 tot 3 en Jode en Grieke is in die mag van die sonde. Nee, Paulus bedoel nie God het sonde vir sonde vooruit geprogrammeer in mense nie. Hy weet sonde is 'n onpersoonlike mag wat in mense se lewens inspeel. En as jy in die greep van daardie mag is, is jy dood jou voorland. Is jy gepredestineer tot die dood. God beplan nie alles nie, maar as sonde in jou lewe is, word mense soos hy in Romeine 1 skryf, buite beheer. Gaan hulle buite hulle natuur, pleeg hulle godloosheid. En ehm um, wortelike kele soos hy in Romeine 3 vers 21 en verder skryf soos 'n oop graf. En ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So vir Paulus is die groot teenmag in hierdie wêreld sonde. Sonde hou ons gevange. Efesiërs 2 skryf hy dit weer vers 1 tot 5. En aan die hoof van hierdie gemors staan die bose. Maar Paulus gee nie die Satan alleen skuld nie. Hy sê sonde is die mag. Jakobus 1 sê uh dit so mooi vanaf vers 12 af dat sonde is die mag wat ons al dieper en dieper intrek en is ons keuse. Jakobus is glashelder daaroor. Ek kan nie omdraai en sê die Satan het my dit laat doen nie. O, die Satan kom toets my, gee vir my hierdie keuse. Maar dis ek wat my laat meesleer. Sonde ry nie met 'n 10 ton lorry in jou lewe in nie. Jy kan nie na die tyd sê ek weet nie hoe dit gebeur het nie. O mense doen dit. Adam het dit gedoen. Here, ek weet nou nie wat gebeur het nie. Dis hierdie vrou wat U my gegee het en die vrou sê weer dis die slang. Maar sonde kom met keuses. Keuse vir of keuse teen en hoe meer jy kies daarvoor hoe dieper vat dit jou en hoe dieper vat dit jou. En daarom sê Paulus in Romeine 5 dat ehm um, dat dat dit is die groot probleem. Die stoïsyne sê nee, ons is vry. Ag ons is maar knegte en ons moet maar net leef in hierdie wêreld. Paulus sê nee nee, die groot mag wat mense bind te sonde, maar daar's goeie nuus. In Christus is daar vryheid. Anders as die filosowe roep Paulus Christus. Christosentries vryheid uit. Jy word nie vry deur anderster te dink nie. Die groot ontdekking tot vryheid Dis nie soos die filosowe sê die groot aha as jy agterkom dis nou maar die lewe en alles is in een geskakel en ek kies nou maar om hier binne te leef nie. Ek lees juis net nou die dag 'n stukkie uit 'n van die wêreld se groot fisiese se nuwe boek uit man met die van Green wat pas geskryf is wat sê as 'n fisikus al is ons is nou maar net 'n klein partikeltjie in hierdie reuse universum. En alles gebeur maar soos dit gebeur. <laughs> En dan sê hy ook as hierdie groot fisikus nou in sy nuwe boek: "Ja, maar ons moet maar maar dit omhels en weet dat die dood nie alles is nie. Ons word nou maar deel van hierdie al." So die groot filosowe probeer ook maar 'n antwoord gee en die groot fisici van ons dag probeer ook maar 'n antwoord gee en en die stoïsyne se beste antwoord was moet nie alles weer staan nie gaan maar saam met hierdie hierdie wêreld. Ehm um, en beleef dit. Paulus se antwoord is nee. Sonde is die mag wat ons beet het, maar in Christus is daar nou vrede met God. En dan dan vertel Paulus wat ehm um, wat sonde met ons doen. Hy gebruik in Romeine 5 'n klompie woorde. Uh, kan ek dit saam met jou lees? Hy sê in uh vers 6 want ons is besig om te ontdek hoe God ingryp in ons lewe. Hy sê vers 6 van Romeine 5 toe ons nog magteloos was, het Christus vir ons gesterwe. En nie, ek my Griekse teks is hier op my selfoon. Die Griekse woord wat hy gebruik vir magteloosheid, ehm um, is 'n geweldige woord, ehm um, asthenes, toe ons nog swak was. So hy sê dis wat sonde in ons doen. Hy noem so 'n paar kenmerke van sonde. Dit maak ons weerloos en swak. Dit maak ons slawe. Toe ons nog swak was, het Christus ons raak gesien. Eh, vers 6: Hy het op die regte tyd vir goddeloses gesterwe. Dis 'n tweede ding wat sonde met ons doen. Dit maak ons goddeloos en godloos. Ehm um, dit maak dat ons lewe soos ons wil. So hier's die tweede ding wat sonde doen. Dit maak ons swak. Romeine 5 vers 6 maak ons goddeloos. Dit doen 'n derde ding met ons. Uh vers 8 God bewys sy liefde dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dit maak ons sondaars. Daarom sondaar word in die Nuwe Testament gebruik vir verlore mense. Dit is net die kerk wat dit vir onsself ook gebruik. Sondaars is mense wat God nie ken nie. En ehm um, dan dan dan sê Paulus dis juis hierdie hierdie ehm um, hierdie kenmerke van die sonde wat 'n mens vashou. Jy jy's magteloos. Jy's goddeloos en jy's 'n sondaar. En ehm uh, dit maak jou 'n vyand van God. Romeine 5 vers 10 toe ons nog vyande was. So hierdie wêreld is nie soos wat die stoïsyne sê maar net uh hardloop maar op 'n eh, op 'n program nie. Ja, daar is 'n mag wat ons beet het en hierdie mag programmeer ons en maak ons eh, op 'n ander manier slawe. Dit maak ons swak. Dit maak ons magteloos, dit maak ons vyande en dit maak ons sondaars. Maar en hier kom God. En dis wat jy van God moet weet, want dis ons vraag. Hoe tree God in die wêreld op? Wie is God? Paulus sê, dit is God wat proaktief Dit waartoe ons almal gedestineer is, gepredestined is, naamlik die ewige dood. Christus kom en breek dit en maak ons vry. Hy maak ons weer mense. Hy maak soos wat Paulus in die res van Romeine 5 sê, dat dit wat Adam verloor het, weer herstel word. Christus word die tweede Adam. Christus bring die vryheid. En hoe lyk hierdie vryheid? Paulus beskryf dit vir ons. Kan ek dit saam met jou lees ook in Romeine 5? Hy sê in in in Romeine dat Christus het gesterwe toe ons nog sondaars was sodat ons vrygespreek kan wees. Romeine 5 vers 9. Vrygespreeke wees. Vers 9 sodat ons gered kan word van die dood. Vers 10 sodat ons nou versoen kan wees met God teenoor dit wat sonde met ons maak. Kom maak Christus vry. Kom vat hy die oordeel af. Kom spreek hy ons vry. Nee, dis nie waar dat God bloeddorstig is en dat hy sy kind doodgemaak het om ons te red nie. Dit is die goddelike ekonomie. Dis God die Vader en God die Seun wat gesê het die ganse mensdom is in die greep van 'n virus wat vir ewig dood bring. En Christus kom staan aan die kruis en gee sy lewe en ruil homself in vir ons. Hy vra, kan ek met jou plekke ruil? Dit is die verhaal van God, die verhaal van die kruis. As jy wil weet wie is my God, kan ek jou nooi na die kruis toe. Kom staan langs my by die kruis. Hy het sy lewe prysgegee, vers 7 van Romeine 5. Mens gee nie sommer jou lewe prys vir 'n regverdige nie. Vir 'n goeie mens sal mens miskien sterf, maar God bewys sy liefde dat Christus vir ons sterf toe ons nog sondaars is. En wat is die gevolg? Vers 9. Aangesien ons vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, sal ons gered word van die straf. Die straf is af. Die straf is af vir 'n Christen. En as jy dit weet, dan weet jy hoe om te dink in 'n tyd van korona. Dan gaan jy nie twee soorte teologie in jou kop hê nie dan gaan jy nie as ouens sê, "Ja, maar God is besig om ons te straf." Sê nee, nee, dit moet seker so wees nie. Dan onthou jy Romeine 5. Nee, maar ons almal was in die mag van die sonde. En toe ons nog sondaars was en magteloos was en vyande was, het Christus ingestap en hy het God se liefde bewys. En uh, hy het ons gered van die straf, Romeine 5 vers 9. En vers 10 van Romeine 5. Toe ons nog vyande was, is ons versoen en nou sal ons gered word deur die lewe van sy seun. Dan het jy 'n geheel teologie. En ek kom agter baie mense het so so losstaande teologie. Hulle konnekteer nie die kno, die kolletjies nie. Ja, Christus het vir my gesterwe, maar wanneer die korona kom dan nee, nou straf God. Maar wanneer jy konsekwent en reg dink vanuit Christus, Christosentries dink, dan dan dan sê jy nee, ek is nie in die noodlot uitgelewer soos die filosowe sê nie ek is aan Christus uitgelewer en wie is Christus? Hy is die een wat toe ek nog swak, magtelose slaaf was, gesterf het. En wie's ek nou? Vrygespreek, gered, regverdig verklaar. Ek het nou vrede met God, ek is nou vry. Dit lei tot 'n nuwe manier van lewe. Paulus beskryf hierdie nuwe manier van lewe. Hy sê dit beteken nie swaar kry is verby nie. Hy sê um, in Romeine 5 vers 2 Hy sê deur hierdie deur Christus het ons in die geloof vrye toegang gekry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid. En ons verheug ons in die swaar kry. Nee Paulus sê nie 'n Christen sweef hemel toe nie. Hy's besig om eintlik 'n antwoord te gee ook uit ons perspektief vandag op hierdie stoïsynse filosofie wat sê alles is gepredestineer, alles gebeur maar soos dit gebeur. Paulus sê nee, he, Weet jy wanneer is jy 'n slaaf wanneer die sonde jou beet het? <laughs> Ja, want ek kan nou al vir jou sê jy gaan die ewige dood tegemoet en hier en nou gaan jou lewe 'n treinongeluk wees. Jy gaan van erg na erger gaan. Net Christus kan hierdie mag breek. Weet jy, hy het dit eintlik al gedoen toe hy nog 'n sondaar was, toe hy nog 'n slaaf was, toe hy nog magteloos was, toe hy nog God se vyand was. Het hy vir jou gesterwe om wat te doen? Om jou te red, om jou vry te spreek, om jou regverdig te verklaar, om jou vry te maak Romeine 5 vers 1 tot 10. En nou nou Romeine 5 vers 3 kan jy in swaar kry lewe. Want jy weet God het nie alles vooruit geprogrammeer klakkeloos nie. Hy het 'n wedstrydplan vir jou. Jy speel in hierdie wedstryd. Hoe gaan jy speel? Jy gaan jou verheug. Jy gaan met blydskap lewe. Want jy weet God wil drie dinge in jou bewerk. En nou beskryf Paulus dit die filosowe, die stoïsyne het geglo alles gebeur maar so op 'n reël maar. En dis hoe jou karakter groei. Paulus verskil, hy sê Romeine 5 vers 4. Hy sê jy gaan leer in swaar kry om te volhard. Om te volhard. Dis hoe jy as 'n Christen gaan leef. Jy gaan vasbyt. Jy gaan God sê. As almal sê waarskot gaan jy sê God leer my juis in swaar kry. Hy veroorsaak dit nie, maar hy leer my in swaar kry om te volhard. Onthou jy ons het by die vorige Bybelskool gesê daar's daar's baie mense wat God se handelinge as straf verklaar. Pas in Romeine 5 kan ons sê dit is nie waar vir gelowiges nie. Die straf is af vir gelowiges. Romeine 5 sê dit. Ons het vir mekaar gesê by ons vorige Bybelskool party ons probeer die koronavirus verklaar as ehm um, God wil wil um, eintlik vir ons lesse leer deur ons laat swaar kry ons aandag gee. Paulus antwoord die vraag duidelik. Hy sê swaar kry is deel van die realiteit. Hierdie sondige realiteit is met ons. Maar dit gaan jou volharding leer. God veroorsaak nie swaar kry laat jy volhard nie. Hy um, laat nie slegte dinge gebeur om jou geloof te toets nie. Toetse is deel van die lewe sê Jakobus 1. God weet wat hy gedoen het in jou lewe. Hy het nie nodig om jou geloof te toets uh, in 'n negatiewe sin nie. Die Hebreërs skrywer sê uh, dit op 'n ander manier. Ehm um, maar die Hebreërs skrywer sê ook nie God stel toets op om my te probeer terugkry nie of om my liefde vir hom te probeer toets nie. Vir dieselfde rede laat ek as 'n ouer nie elke kort kort vir my kinders sê hier's vir jou drie toetse om jou om vas te stel of jy daarom nog van my hou nie. Maar Paulus sê swaar kry is 'n realiteit. Dit bring volharding, vasbyt. Maar vasbyt bring karaktervorming. Karakter groei net in swaar kry eintlik is wanneer jy in die swaar kry van die lewe is dat jou karakter vorm aanneem. Dis wanneer jy in die vuuroond is, soos 1 Petrus 1 sê, dat jy so silwer gebrand word. Ek onthou altyd van 'n ou wat vertel het dat hy eendag by 'n silversmid was en toe vra hy vir die silversmid, "Wanneer weet jy dat die silwer genoeg in die vuur gebrand het? Wanneer is die silwer skoon gebrand?" Toe sê hy, "Wanneer ek my gesig in die silwer kan sien." God is besig om ook in swaar kry my karakter te vorm. Paulus skryf Romeine 5 vers 3. Swaar kry kweek volharding en eh, volharding kweek karakter of egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. Is Romeine 5 vers 1 tot 10 nie 'n fantastiese kyk op God se karakter nie? Is dit nie 'n fantastiese antwoord op almal wat oor die noodlot praat en oor en God se plan mis nie? Wat, wat is die groot gevangene? Nie die noodlot dat alles vooruit geskryf is soos 'n video wat klaar gemaak is nie. Nee nee, die sonde het almal beet. Die sonde maak my magteloos. Romeine 5 vers 6 maak my 'n vyand, maak my dood, maak my 'n slaaf. En juis wanneer ek in hierdie mag is, bring Christus vryheid. Vryheid deur die kruis en wat se vryheid is dit? Ek is vrygespreek, ek is regverdig verklaar, ek is gered. En nou? Nou kan ek in hierdie harde wêreld lewe. Hoe gaan ek in hierdie harde wêreld leef? Ek gaan vasbyt. Ek gaan volhard, ek gaan my oog op Christus hou. Dis hoe 'n Christen leef in 'n tyd van korona. Wat gaan ek nog doen? Ek gaan uh, my karakter laat groei. Karakter is hierdie diep binnewerk van die Here. En ek gaan hoop hê. Ek gaan hoop hê. So so Wat is God se plan? Christus. Hoe speel God se plan uit by die kruis? Wat wil hy doen by die kruis? O, hy wil mense wat slawe is van sonde, wat op pad is na 'n dood toe, wat vyande is, wat wat swak is, wat hulpeloos is, wat magteloos is, red. Geloof is die groot antwoord. Wat doen dit? Dit spreek my vry, my geloof in Christus. Hy spreek my vry. Ek is gered, ek is regverdig verklaar. En hoe gaan ek nou lewe met hoop My karakter gaan groei en ek gaan blydskap hê. Romeine 5 vers 1 tot 10 God het ons vrygespreek deurdat ons glo. Glo hierdie evangelie. En nou kan jy na die wêreld toe gaan en sê my God het 'n plan. Ek is deel van sy plan. Kan ek jou innooi in sy plan? My God se plan is dat sy plan ook deur my lewe sigbaar sal word. Sy hoop, sy bevryding dan word God se plan die familiereëls van God waar volgens ek en jy speel. Dan as ek nie besig moet slimmighede soos die stoïsyne was nie, maar met 'n God wat in Christus en deur die Gees in my lewe werk en wie se lewe ek verder aangee. Mag die Here se woord vandag ook vir jou en vir my troos. Mag ons meer van God se hart verstaan het. Kom ons dank hom. Dankie Here dat U my dieper in die plan ingevat het hier in Romeine 5. Dankie Here dat ek nie deel is van 'n noodlot of 'n sinnelose voorsienigheid nie, maar deel is van die Here se plan. Dankie dat toe ek magteloos was en 'n sondaar en 'n vyand, U vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat ek gered is, dat ek vrygespreek is en regverdig is. En dankie Here dat ek nou kan volhard. Dankie dat my karakter nou kan vorm deur die Gees en dankie dat ek kan groei in my hoop. Dankie dat ek nou U plan beter verstaan hier uit Romeine 5 uit in Jesus se naam. Amen. Mm-hmm.